Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari lahir Pondok Pesantren salam yang kelima puluh bangsa kami dan negara ilmu akhlak karimah banggalah menjadi santri Nusantara